Lietuvos visuomenėje sklando toks kultinis sakinys. Vagia, bet daro. Kaip Jūs galvojat, kodėl jis lipinamas jums? Bla bla bla bla cha cha cha. This is called the bla bla cha cha cha. Jeigu Jūs galvojate, kad Zuokas geras todėl, kad, sakykime, nevartosiu to žodžio, bet ir daro miestui, tai už mane nebalsuokite. Man tokių balsų nereikia.